eu tô aqui com bom destaque, modo escondido. Oh yeah, baby. <laughs> Nossa, muito ruim, velho. Muito ruim! E vamos começar mais uma partida aqui. acabei de entrar no sala. Eu sou muito ruim nesse jogo. Eu sou muito ruim em tudo. Eu sou uma anúncia. E eu sou muito ruim. Porque meu computador é ruim, é bugado. O jogo buga. Eu bugo. Nós bugamos. Aqui em casa buga. E eu tenho uma casa ainda. Por sorte, eu não moro no barraco. E... Vamos jogar, né? Vamos jogar. Eu fiz pra pegar, porque hoje eu ganhei 24 likes. Mas eu não gravei, porque tava tão bom sem gravar. Porque quando grava, buga, mais É, buga, mais. Então... Então vamos ver aqui o jogo e só tem ele vivo e todo mundo já, já sabe. E ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Um ali já morreu. Seis. Gente, ele vai conseguir. Eu acho que ele consegue, né? Acho que não. Nossa, ele vai conseguir. Agora, agora eu sinto que ele vai conseguir. Corre, corre. Não, filha da puta, cuidado. Caralho. Ah, agora fodeu, mano. Caralho, esse cara correu demais. Lixão feio. Eita, já sou humano aqui, ó. Já começa com, como humano. E como terá 20, né, diminuiu ali. Porque, é, então, Travou, né? Caralho, que, que arma é essa? A pessoa não sabe Não sei, não sei porquê. Caralho, tem um filho da puta ali. Eu estou muito lento, mano. Caralho! Cadê, filha da puta? Caralho, estou muito lento. Técnico, filha da puta! Caralho, gente! Filha da puta, não fica pulando em cima de mim não, caralho. Caralho, tem dois aqui, meu Deus, eu não tenho mais. Ah, eu vou pegar outro. Foda-se. Pega esse filho da puta aí. Pessoal, tem muita ainda vivo, pessoal. Está cheio de noob aqui. Eight, seven, six, five, four, three, two, one. one. Essa cadeira tá muito... Ah, mentira. Como assim? Tinha isso aqui? What the fuck, mano? Mudaram as coisas agora? What the fuck? Pessoal, calma. Caralho, o que tô errado? Porra! Caralho. Caralho, não vai é não, filha da puta! Mentira, pessoal, mentira! Eu atirei... Eu tô tá atirando, filha da puta, mano! Não morre não, caralho. Eu tinha feito 5 kills. Acho que eu vou ficar aqui. Pronto. Com certeza eu vou morrer, eles vão me encontrar. Tipo assim, eu vi uns oito objetos, eu consegui matar três só. Aquela. Essa arma aí é muito ruim. Será que dá pra tocar? Não dá pra tocar agora. Espero que ninguém me ache que já morreu um humano. 7 contra 9. Acho que eles estão com cal. Não sei. E... Ah, filha da puta. Nine, eight, seven, six, five, four, é, mas eu já sabia, three, eu já esperava mesmo, two, né? One. Outra foto, mano. Caralho, que lugar é legal. Fudeu, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, mano. What the fuck? Caralho, falta um. Falta você. Deixa eu ver se consegue ver. É, dá pra te ver aqui, meu amigo. É melhor você tá ficar atrás do barril. Se eu fosse um sniper, né? pegava assim nele. Eu tô né, com a arma que mira de longe. Só dava uma daqui, ó. Three, two, one. Eu não quero ser o sniper. Eu não quero errar o especial, eu quero matar muito. Eu posso trocar de ramo, por favor? Eu não posso? Caralho, o que era? O que era? Eu quero saber o que era. Caralho, está muito pesado. What the fuck, mano? Eu vi alguma coisa aqui. Caralho. Agora eu já sei. Nine, eight, seven, six, five, four, four three, three, two, two, one. Filha da puta. Ah, agora, agora, agora, agora, agora. Caralho, mano. O cara tá tirando, eu não sei, mano. um usar cinco estrelas rápido. Ah, puta que pariu, né? Sai tá da minha frente, que eu não vou pular não. Fala aí, acho nós dois aí. O pau come. Caralho, mano, sai tá da minha frente. Ah, vai tá mandando tudo, aí. Não! Não! Não, não, filha da puta! Ai, caralho, que puta! Eita! Eu quero, eu quero seu Ah, ah Sai da minha frente, filha da puta! Tá aqui. <laughs> Muito bom. da sua cadeira tentando esconder em mim. Oh boy. Ah, estão vindo pra cá. Ah, fudeu. O cara já morreu. Tinha oito, agora tem sete pra procurar. Porque o cara morreu, né? nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Caralho, escolhe logo. Aí o frango lá, o frango não pode. Eita. Será que aqui... Dá pra me ver? Não, não conseguem. Isso mesmo, vai atrapalhando aí. Enquanto eu estou aqui. nada. Ai, caralho, de volta ao corpo. Ah, fudeu, mano. Fudeu! Ah, não, não, não! Ah, vai tomar no cu.